sila. Biar cantik Biar wangi Yuk, Yuk. aling saya belaya dan sedikit sama saya ikan udah iya. pakai sampo dulu duduk nggak bin

Oh,